なったら友達がいなくなっちゃうんですっていう人がいるの「ももちゃんが車椅子生活になります」って、はい、なんか面倒くせえなとかなんかそういうこと思いませんでしたかご存知の通り何も変わらない <laughs> 何も変わらないですねなんかまあおしっこを漏らすって思った時にどう思いましたかマのさチャンネルうんち大好きだよね確かにだってみんなうんちのこと知りたいって言うのも なんかねカミングアウトできない人もいるんだってあのトイレのその問題があのできないんですっていう人もいるんだってさ世の中にはね、でもでもなんかこう改まって私うんちとおしっこ漏らすんですっていうのなかったじゃん別にうんなんかなんででも YouTube が先もしかしていや最初多分なんかあの埼玉行った時に、うん、なんか外出してなんか一緒に出かけるじゃん、うん、で多分その時まださ マコもいろいろ慣れてなくて一緒トイレ入ってたりしてたから「えトイレこうしてるの?」みたいな感じ、なんかねだからえ何何自分自分で出さないんですかみたいなあそうそう多分その直接見て、うん、あそういう感じなんだっていうのが多分先最初、あん、そもそもそのトイレに一緒に入ってまああの洗面 ゾーンまでは一緒に行くけど個室に一緒入るっていうことをする、女友達同士が少ないんだって、世の中には、うなんかその生理さえも共有,、共有できない人たちが多いからだから、マジおしっこおしっこ <laughs> はいおしっこしてますっていうのを見せるっていうのがないんだって基本 <laughs> でも 雪ゆずちっちゃい時にさ、あの多目的トイレ入るじゃん子供おしっこしたいって一緒に入ってさ、私も一緒入って一緒におしっこしてたの <laughs> えそうそうそうおいうちの子供たちにさ「ちょっと待ってせなちゃんおしっこしてるから待って」えだからそのおしっこしてる姿はさ別に違和感なく俺はずっと見ているそうなんでもないだだってせだタンポン入れられたのもせなの。た。 の時に海に行きましたあ生理になっちゃいましたでもタンポン入れたことないです <laughs> だからその海水浴場のトイレで砂さまたこうやって開いてこうやってタンポン入れて <laughs> 力抜いて たマコが聞いて「え血ついてない? <laughs> 」大丈夫だよ」とか言って2人でこう個室から出るじゃん出たら隣隣の個室から普通の普通の大人の女の人が出てきて。 <laughs> でうちらさ高校生がさ2人でさ仲良くさビキニしてさこうやって手洗ってんじゃん女の人で その会話聞いてさこれ何してんの時代的にはね、そういうさ <laughs> レクちゃんたちがさあのオープンじゃない時だからすごい気まずかったびっくりしただろう、ね、いやだからそういうこともしてたから多分別に目の前でおしっこしてもなんかうんち漏らしても、あなんかね、うん、はい、はい、うんちですみたいな。いうんちですらさ、何 しょそうだからなんだっけあそうだからまあレナちゃんだよねレナちゃんちのうんこ事件だよねレナちゃんちのうんこ事件ねでもレナちゃんちのうんこ事件は申し訳ないと思ってるだってだって一番初めのうんこ事件だもん俺からしてみたらそうなのいやあれはマコの方がつらかったよね旅行前だからなんかがなんかがあって来て焼肉食おうっつって油が 凄めな焼肉屋さん行ってガーリックライスとそうだガーリックライスやっべ今日ガーリックでその後なんかついてたスープもすんげえなんかすんげえかったなででもでも寝る前にトイレに行ったんだよちゃんとレナトイレさ行ってうんこもしたな、うん、であよかったなって思ってでちゃんとなんかでもおむつっていうか尿取リパッドみたいなそういうパンツを履いて、うん、で寝たの <laughs> そしたら夜中2時くらいにさギリギリギリギリギリってお腹が鳴って起きたんだよでも玲奈ちゃんちは私一人では行けないおうちトイレに行けない構造でどうしても玲奈ちゃんから助けがないといけない構造だったからなんでって思ったらもう明らかにわあ出たな出たなって思って <laughs> で2時だからさでもどうしようかなって1時間考えたんだよ <laughs> えだってムツしてるから 間に合ってると思うじゃんでも明らかにちょっと触ったらあやばいって思って横漏れしてるかもって感じだったの、で23回波が来たんだよね、うん、だからもう多分キャパオーバーよあのおむつおむつの、うん、でもずっと LINE もあのね LINE 電話 LINE 電話 束彼女みたいな <laughs> あのなりな着信がありましたずーっと鳴らして LINE 側が拒否するまでまず鳴らして <laughs> でまだずーっと LINE 側が拒否するまでスピーカーにしてるから枕元にこうやっておいでこうしてずーっとまあねまあ何もさしてるって言ってっけよなっていう感じよ、うん、だからでも気持ちを込めて <laughs> 普通の電話をかけたの あの電話番号のそう、携帯のだからもうそれの繰り返し普通の携帯で LINE <laughs> 電話かけてずっとかけて朝5時だからんさ眠たくなってきて一回一回のさ着信画面残ってないのあると思ういや、すごかったと思う、だってさ、マコ、カッコ、百何十何件、カッコみたいな。そうだよ。みたいな。 LINE が多分あると思うねだってずーっとやでも途中からやめようって思ったもうその終わってかける終わってかけるをやめてメンバーじゃんそうだから15 <laughs> 分おきとか30分おきに変えようって思ったやっと6時半とか本当にレナが起きる時間でやっと起きてきてくいで階段がダダダダダ めちゃすごかったねあの日はすごかったねでもだから匂いもすごくてさ全解放してさだからマットレスダメにして本当いやあの時はマジでちょっと申し訳ないなホント心のでも1万円だけ置いて帰ってじゃん1 <laughs> 万円でマットレスの顔になさい だけど学んだまこと泊まる時マナーモードにして <laughs> 寝ちゃいけないんだなって学んだその時何があるか分かんないからあでもあんなまあだから自分のまだうんこにさ慣れてなかったからっていうのもあったけどあんなさ一回出してまだ出んなかって思ったっていっぱい出たねでもだからレナちゃんはでもさほら介護職を一時期目指してた人間だし、うんうん、親だから別に、 まあ、うんこに慣れてるとは言わないけど <laughs> うんこに慣れてるじゃんでもせなちゃんだよねだからせなちゃんがみんなで旅行に行った時に、うん、あの <laughs> 見てそうめちゃめちゃくちゃこう階段を登った先でさうんこ漏らして和式しかなくてさこう両サイドから抱えてもらって空中戦でさまたパッカーンっつって。でだからそう6人お女子が 大人6人そうだ大人6人と多いだ7人じゃんで3人は独身子供いないじゃんで介護職もないし、うん、で3人は子供いて、まあ、うんこまみ慣れてますみたいな感じ、うん、 <laughs> この基準そうだからでもそうじゃない人だからえ一番初め拭いてもらったのってあかねだもん多分、うん、拭いてたのは多分あかねとれなじゃない そうそう、指定したんだよそうで多分、担いでたのはセナと申し訳ないから <laughs> 申し訳ないからまずあの対応できるタイプの人に対応してほしいっつって意外 <laughs> うんこ触っても大丈夫そうな人さ担いでるせな、担いでる人2人いるじゃん、うん、で私片方担いでるじゃん、うん、で最初から最後まで誰も肯定してくれなかったのだって、ね、こっちは誰かが交代したの あそれミクのマーンだね。だってリホはあの積んだし係あのマネあの AD みたいな5歳やティッシュのウェイトティッシュこれトイレリトペーパーとみたいな AD みたいな感じで道具積んだし役でそうここもりしてねそうそうこもり役で、だレナとかは結局雪がわーわーなっちゃったからもうそっちが退場しちゃって、そうだからそその時でも初うんこでしょ多分初うんこ 爬虫類か、まあ、そんなに身はまあでもあったかあでもえでもさなんかうんこ漏れたかもしんないみたいな人トイレ行く前にそう漏れたかもしんないって言ってて、うん、えちょ見てってなってあのなんかこうズボンこう <laughs> ズボンこうやって見た時にいたでいたなんかその日着てたパーカーがなんかお気に入りって言ってたから <laughs> て、ね、でそのなんかズボンとそのおむおむつみたいなやつを一緒にこうやってこうやって見たの見ていたのうんちがでなんかなんだろう本当に本当にうんちがいるみたいな しマジこいつやばキモとかじゃなくてあうんちみたいな感じ <laughs> うんちの見た感想はそんな感じ <laughs> だからそこまでさ別に俺手伝わせることで基本ないんだよねうんないね女子旅の時がさあれがすごい洋式じゃなかったからトイレがね でもあれは本当になんか車椅子オケって言ってて和式っていうオチがあるんだなっていう階段がアッピやと思うねそうそうそうそう、ね、あれバリアフリーじゃないよね車椅子 OK ってどこまで信じていいのかなっていうのは思うでその眞子がなんかじゃあここご飯行こうみたいな話した時にこう予約しとくよって言うじゃん、うん、でまあネット予約するじゃん、うん、ネット予約した後電話すんのうん でなんか一人車椅子なんですけどえいつもそうしてくれてんのえなんかねさそのグーグルでストリートビュー見れるじゃん、うんうん、でストリートビュー見てあの外観をまず見んの、うん、でストリートビュー見て、行けそうと思ったら何もしないけど、怪しそうだなと思ったら電話する昔から見てたみたいなマコ、まあの <laughs> それはさ誤解を生むよなんでだろうねそれはさ 子供子供いるからさうんこに耐性があるからじゃないのでもなんだえでも分かる分かるよ分かるでも気持ちは分かるえ、まあ、かお腹緩いのはもう昔からしてた、うん、なんかすぐピーピーなんじゃん、うん、うん、ちらって多分一般的なさ女子よりさでも汚いんだよ <laughs> え別に汚いことしたわけじゃないよ汚いことしたわけじゃないんだけどわかるわかる多分汚いんやって思ういや距離感が近いっていう言い方そうだよ距離感が近い うん何でもななんかそういう決定の何かがあるわけじゃないじゃんだって言うてその一緒風呂入ることもねえしよないねそうだねだみんなみんなで公衆浴場行きましょうっていうだけい行きたくない日だから行かないしうんうんまあそんなないねでほんと旅行の時だけだだからレナのセナってだから中3からの付き合いだけど、うん でもじゃんってレナンチと一緒風呂入るわけじゃねえし、まあ、レナ同意は入るけど、うん、セナ同意も入るけど、うん、まあ、3人でっていうのもないし、ねうん、じゃあって別にだからそのなんかトイレ一緒入るもねえしよ何なの、汚いなんでそんな汚いことでみんな大丈夫なのかっていうけど別にトイレも別に一緒に入れるよね入れる べるのとさあのおしっこうんちってさレベル違くない乳首の方なんか大丈夫じゃん本当に誰も気にしてない、うんうん、いや本当、うん、だと思マコのうんこトイレ系もなんかすごい徐々にこう成長してってる成長してるね <laughs> 車椅子当初から見てるからなんか最初はなんかさ駅のトイレ行ってさ 待ってドアが開くかもしれない」とか言ってたまこちゃんがこんなところまで成長したんだけどそうだよすごい自立したそう多面的トイレがさなんか何分でさうんなんだっけ30分で開いちゃうから安全上なんか開きますみたいな所沢がそうだところだったか所西武新宿駅がそうだったんだよへえそうなんだそう 病院から来て一回トイレさ寄りますとかそういう時に例えばちょっと失敗して漏れちゃって、着替えたいんだけど着替えるのもまだ下手くそだったから時間めっちゃかかる、うん、でも30分で開きますよって書いてあるんだよね待って今15分くらい経ったでも大丈夫開けたら私がすぐ閉めるから初めの頃はさお一緒にトイレ一緒入ってもらう、おいトイレしての見ててもらう、見てるとトイレしたくなる、う だからセナもトイレするみたいな髪 <laughs> 見れるみたいな見れるが手洗ってるみたいなあるあるそうなんだろうねはいじゃあ最後ねはい車椅子の友達を持って変わったこと自分の中でどうぞどうぞいや <laughs> でも一個だから今の仕事のあれじゃんれなちゃんの場合はあ仕事ねまこちゃんのおかげで今仕事ね介護介護仕事そうれなちゃんはでもう、 時代というかまあまあまあ10代の中学校卒業してから2級3級ヘルパーそうヘルパー3級ヘルパー2級 <laughs> あれはでももともとなんでなのそういう介護に就きたいと思ってたから就きたいと思ってたかもおじいちゃんおばあちゃん好きだからでも今高卒認定ないんだよね結局高卒認定高卒卒業してないんだよねしてないうんあじゃ <laughs> ヘルパーさんのその講習会受けて取れるやつは取ったけど離れてました、はい でおいの車椅子乗っておいの友達のその千葉エリナね、うん、がヘルパーさん募集してると、うん、っていうのでレナがちょうどパートを探してるタイミングだった、うん、でやってみねがっつって、うん、おめっちゃ待遇いいじゃん時間も合わせられちゃうっていうのでやって、あら面白いっていうか転職だなって言ってたよねあなたねそう転職転職だと思う <laughs> 全然ストレスなく楽しいストレスなく楽しいもん脳性麻痺の方とか、うん、あとなんだ筋肉筋肉が収縮してる、ALS ね、そう ALS の方とか、うん、寝たきりの方とかでれなちゃんはどこまでをやるのどこまでもやるよ身体身体介護トイレトイレうんトイレもやるよえ拭くのはやるの拭くのやるやるえでも書き出すはしないんだよね 書き出すのは多分かあの看護師さん看護師さんそうお風呂も入れるお風呂も入れるお風呂入れてるえ男女男性はないあ女性だけ女性えトイレトイレ介護は女性だけそうあそうなのあトイレ介護いる男性男性いるえそれ服までも男性があるのそうあるある、えー、そうあるでも別によかったなと全然そう そうだからもこちゃんが紹介しなかったらなかった <laughs> えでもなかったよねだってきっかけがなかったのきっかけなかったねそうだねそうなかったでせなちゃんは街中で車椅子を見る人が多くなった目目にする一回あったよね2回ぐらいだよねカラオケの中にカラオケのカラオケなん カラカンのね前の段差がねちょっと高めだったの、うんうんうん、そこを頑張ってこう乗り越えようとしてる人がいてその人に酔っ払ってたから声かけられた、えー、やっちょちょっと飲んでたちょっと飲んでたやっぱ酔っ払ってないと大変今でもいやなんかなんだろうその時はそのよ、まあ、ちょっと飲んでた帰りだったからなんかその手伝いましょうかって言ってそのあげ、車椅子あげて、あどうもみたいな感じでバイバイみたいな今度さ 現代のもののけ姫のマッコの友達です、 <laughs> それはさ知らなかったらさもう不審者じゃんだって <laughs> えけど分かる言いたくなる車椅子の子いると「 <laughs> もののけ姫まこちゃん知ってますか?」みたいな言いたくなるあれあれ言ったよねなんかけ通勤中の電車で、うん、私が立っててこうつり革捕まってるじゃん、うん、で目の前にこう座ってる人いるじゃん、うん、その人とかがさ見てる画面スマホの画面って見えるじゃん若干、んか。それがマコの YouTube 見てるの私私の友達 って配列がバズってる時で、ね、そうそうそうそうそうなんか西武新宿線に乗ってたサラリーマンのおじさんが見てて、あの、まあ、無言で見守ってたけど <laughs> ねえ、まあ、言ってほしいよ今度「ママちゃんの友達なんですけど知ってます?」うん営業マンになってる、営業マン営業営業業してるよマコの T シャツ着てるし仕事中あ本当に着てるちゃんとマコの YouTube あれだよ宣伝宣伝部あそピンバッジ作ったのピ <laughs> ンバッジピンバッジじゃ何につけるのピンバッジ自分の自分のスーツ今日あそういうピンバッジかそうああほらなんかあのポーチとかリュックにそうとかそうリュックとか宣伝するはいしてるんだよちゃんとありがとうございます <laughs>